پریز اللہ یسو کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ناظرین میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے عزیزو آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پاسٹر منور فضل کو آپ سب جانتے ہیں اور میں بھی وہاں پر تھا جنازے میں تاریخی جنازہ ہم نے وہاں پر دیکھا اور یہ پروگرام آج ہم خاص طور پر ان کی حالات زندگی پر یہ پروگرام کریں گے اور میرے عزیزو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ان کی فیملی کے ایک ممبر ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں پاسٹر منور فضل کی حالات زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور میرے عزیزو وہ اس جہان میں یکم فروری انیس سو بہتر میں ان کی پیدائش فضل فیملی میں انہوں نے جنم لیا ان کی پیدائش ہوئی اور فضل فیملی میں وہ چھ بھائی اور دو بہنیں ہیں اور ان کا جو نمبر تھا میرے عزیزو وہ دوسرا نمبر تھا وہ پاسٹر انور فضل کے بعد ان کا دوسرا نمبر تھا اور ان کی وفات جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ستائیس جنوری دو ہزار بائیس کو ہوئی ہے اور میرے عزیزو میں وہاں پر موجود تھا اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے سرما نے بہت زبردست خدمت کی اور انہوں نے خدا کے بندے نے جو فرمایا ہے کہ جھینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے انہوں نے اس بات کو نبھایا ہے اور انہوں نے جتنی دیر انہوں نے زمینی یہاں پر خدمت کی اور میرے عزیزو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ خدا نے انہیں کثرت سے استعمال کیا اور پاسٹر انور فضل کی ساری فیملی کو خدا کثرت سے استعمال کرتا ہے اور ہم خدا کے بندے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی وفات پائی اور دیکھیں آپ غور کریں کہ لوگ اذیت میں مرتے ہیں لوگوں کی جان نہیں نکلتی مگر میرے عزیزو ہمیں بتایا گیا کہ وہ سجدے میں تھے اور پھر خدا کے پاس وہ پہنچ گئے ایمانداروں کی موت جو ہے وہ خدا کی نظر میں گراں قدر ہے میرے عزیزو ہم خداوند کا جو انتظار کرتے ہیں اور ان کو خدا جو ہے وہ بلیس کرتا ہے خدا ان کو بڑھاتا ہے خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے آئیے ہم اپنا آپ آج اس کو دیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں اور میرے عزیزو موت سے آپ کبھی بھی نہ ڈریں کبھی بھی نہ گھبرائیں کیونکہ موت جو ہے وہ اٹل ہے موت ہر ہر ایک نے مرنا ہے اور مسیحی جو موت ہے میرے عزیزو وہ نئی زندگی ہے ایک نئی زندگی میں منتقل ہونا ہے تو ہم آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں اور پاسٹر منور فضل کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں پریز اللہ عالیہ خداون کی تعریف ہو جی ناظرین آج کے جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں ان کا نام پاسٹر رحمت شہزاد ہے اور ان کا تلق جو ہے وہ جہانیہ سے ہے اور یہ جو انور فضل کے والد ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور انور فضل صاحب کے یہ چچا ہیں اور خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرے جو چچا ہیں یہ ان کے سسر ہیں تو خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے programme God bless South Punjab میں تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے پاسٹر منور فضل کو تو آپ ان کی فیملی کے لیے دعا کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا ہماری ہدایت و رہنمائی کرے تاکہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا اور خاص طور پر فضل فیملی کے لیے آپ دعا میں رہنمائی کریں آمین تمام عزیز وقار جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور فیملی کے برکت چاہیں گے تسلی مانگیں گے اطمینان مانگیں گے خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکرو میں ذرا خاتم ہوتے ہوئے میرے باپ اپنے بھائی فضل فیملی کے لیے خدا اس طرح تیرے ممسو فضل کی فیملی کے لیے قرآن ان کے بچوں کے لیے قرآن ان کی مسز کے لیے چاہتا قرآن اور وہ تسلی مانگتا جو ہمیشہ قائم رہتی ہے قرآن وہ تسلی کا سا چشمہ تو یہ قرآن تیرے کلام میں لکھا ہے قرآن کہ تسلی کا سر چشمہ سے تو یہ قرآن ہم سب کا تسلی دینا بات چیت میں ایک محض رسوماتے ہیں قرآن ایک بہت تسلی آسمان سے آتی سے خدا ہوں ہمیشہ رہتی سو میں بے ترا خادم بیٹی پنکی کو بیٹے دائم کو بیٹے سائم کو موزم کو تیرے پاس آتا قرآن ساری ضرورتیں تیری ان کے پاس ہے قرآن تیرے پاس ہے میں خادم تیری محنت کرتا قرآن کہ وہ گھر ہمیشہ تیرے ہوں تمام عزیز و کار سر میں شریک ہے ہوں شریک تھے ہوں ان سب یہ تسلی مانگ لیتا قرآن اطمینان دینا خدا اور کسی چیز کمی پہ سنائے پہ باپ اگر ہمیشہ ان کی کچن کی ساری ضروریات تیرے ہاتھ میں رہے خدا تو مہیا کرنے میں قادر ہے رہے میں تیرا خواب محنت کرتا خدا ہمیشہ نے برمن کر خدا اس طرح تیرے بندہ فضل کی ساری خدا جو کلام خدمت کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں خدا تیرے پاک کی ہدایت سے خدا تیرے پاک ہدایت سے چلتا رہے خدا ہمیشہ نگہبانی کرنا خدا پیشہ بیرون ملک ملک ملک میں ہے قرآن ایک تیرا ہاتھ وہاں ٹھہرتا ہے قرآن تیرا ہاتھ وہاں پہنچ جاتا ہے قرآن تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچتا تیرا ہاتھ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے قرآن وہ تیران میں رہے قرآن اس سرمے کو برداشت کرنے کے لیے بھی قرآن تو نے تسلی دینا اطمینان دینا حوصلہ دینا قرآن خادم ان لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قرآن سب کی برکت جاتا قرآن مغلتا تیری بہن بیٹی یسو کے نام میں آمین آمین آمین پریز دا لارڈ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعا میں رہنمائی کی تو ابھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا بھی تعارف کروائیں اور فضل فیملی کے بارے میں بھی آپ بتائیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی فضل کے چھ بیٹے دو بیٹی ہیں جن میں پانچ بیٹے رہ گئے ہیں اور دو بیٹیاں تعیات ہیں اس طرح خدا کا خادم پاستانہ بڑا ہے اس نے جسمانی تعلیم حاصل کی اور بائبل مقدس میں تعلیم حاصل کی جبکہ پوری دنیا میں وہ آج خدا کے منع دی کلام کی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے اس کی اچھی پرش بچوں کی تعلیم دلائی کام کاج کے سسٹم میں ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال کیا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ قرآن نے ابھی مصروف مصروف ہیں قرآن اور ہماری دعا ہے کہ رہیں گے اور جب تک جیتے ہیں وہ خدا کام کرتے رہیں گے یہ اس کی گواہی ہے خدا نے ان پر فضل کیا ہے اور خدا کے سائے رہ کر وہ کام کر رہے ہیں جہاں تک میری بات کرتے ہیں میرے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں چھ چھ بیٹیاں میری جن کو جسمانی تعلیم کے ساتھ ساتھ کلام کی تعلیم بھی دلائی گئی ہے کلام کی روشنی میں کام کر رہے ہیں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمر میں استعمال کرتا ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ پشت اور پشت جیسے کلام لکھا ہے ہماری تیسری پشت بھی خدا کلام میں ہے خدا کی خدمت میں ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ مگر مسیح کو خدا نے دی اور چونکہ یہ مکر خاندانی گنا جائے گا وہ فضل کے بچے ہوں میرے ہوں تو مکر خاندان خدا کی شکر کرتے ہیں کہ خدا کے خدمت میں پیش پیش ہیں آمین پریز دا لارڈ تو آپ ابھی ہم بات کریں گے پاسٹر منور فضل کے بارے میں تو ان کی فیملی کے بارے میں بتائیے گا اور پھر کب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور کب وہ وہاں پر شفٹ ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ان کی شادی کب ہوئی اور جی۔ بارے میں کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ جب ہوش سنبھالا تو چونکہ ہمارے باپ ہمیشہ ہی خدمت کا کام کرتے تھے بھائی فضل بھی خدمت میں رہتے ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور منور جب اس نے میٹرک تعلیم حاصل کر لی اس سے خدا کے میں لکھاؤ کر لیا سن اسکول کا کام کرنا باتیں کرنا پرسس کرنا میرے ساتھ جا کر ہارمونیم بجانا خدا نے برکت دی تھی اور جہاں تک بات کرتے ہوئے ان کی خدمت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاسٹر منور نے دو ہزار ایک سے لے کر اب تک جب تک جیتا رہا وہ برائے کھیل میں مصروف رہا ہو اور اٹن لائف منسٹری کے لیے جتنا اس نے کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محنتی تھے وہ کام کرنے میں بھی کوشش دے ہمیشہ جب ہم نے امرت تگر کو کام کیا اسند آباد سے پینچک میں گئے ہیں ملتان میں جہاں بھی گئے ہیں وہ ہمیشہ فیض رہے ہیں اور خدا کے کام میں کبھی وہ نہ چکا محسوس کرتے تھے نہ شرماتے تھے رات دن خدا کے ساتھ کام کرتے تھے جو ان کی بخش تھی کہ خدا نے استعمال کرتا تھا مجھے ایک چھوٹی سی گواہی یاد ہے کہ دو ہزار تین میں جب ہم نے امرت نگ میں کام کیا مینشن بھی بہت بڑی جبکہ ان کی تعداد کے لحاظ سے پچاس ہزار کے لوگ اکٹھے کیے گئے تو جس دن عبادت شام کو رہی تھی تو بہت بڑے بادل آ گئے جی۔ اتنے بادل آ گئے کہ ہمیں جسمانی تو آپ پریشان تھے کہ بارش نہ جائے کہ خدا کا کھاد میرے ساتھ جھکیا وہاں گراؤنڈ میں جب دونوں ہم نے دعا کی وہاں جا کر تو ایمان کے مطابق تو بارش نہ ہوئی بلکہ ہمارے ہوگا پریز دا لارڈ جی ناظرین خوبصورت گواہی آپ نے سنی پاسٹر منور فضل جو تھے وہ انہوں نے دو ہزار ایک میں خدمت کا آغاز کیا اور اٹرنل لائف کے ساتھ وہ ان کی وفات تک وہ وفاداری سے کام کر رہے تھے اور خدا انہیں کثرت سے نہ کہ لاہور میں بلکہ دوسرے سٹیز میں بھی استعمال کر رہا تھا اور انکل جی نے بتایا کہ ایک موقع ایسا تھا کہ وہاں پر جہاں پر یہ عبادت کے لیے گئے تھے وہاں پر جہاں پر کروسٹ تھا تو وہاں پر بادل آ گئے اور موسم بہت خراب ہو گیا مگر انہوں نے بتایا کہ ہم نے متفق ہو کر دعا کی اور وہ بادل اسی وقت جاتے رہے اور خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں پریز دا لارڈ کہ خدا نے وہاں پر جو خدا کا کام تھا ابلیس کا وہاں پر انہوں نے چکر چلنے نہیں دیا مگر خداون کا جلال وہاں پر ظاہر ہوا ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں تو کتنے فیملی کے ممبر ہیں ان کے پاسٹر منور فضل کے ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا منور کے تین بیٹے ہیں جی خدا کا شکر ہے اور بیٹی پنکی ان کے ساتھ ہمیشہ کام میں کوشاں رہی ہے جہاں جاتے تھے ساتھ جاتی تھی اور خدا کا کام مل کر کرتے تھے پریز لارڈ اگر جھانیہ منڈی میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک ہفتہ قیام کیا خدا کے خاتم بیرون سے بھی آئے تھے سات سات رات دن کام کیا اور ایک دن میں ہم نے تین تین عبادت کا انتظام کیا اور تین تین جگہ جا کر خدا کا کلام سنایا خدا کا شکر ہے ہم اس ایمان ہیں کہ خدا کا بندہ منور فضل اب خدا ان کے لوگوں میں شامل ہے پریز دا لارڈ جی ناظرین ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ نے جانا کہ جو پاسٹر منور فضل کی مسز ہیں جن کا نام پنکی ہے وہ ان کی خدمت میں شانہ بشانہ انہوں نے ساتھ دیا اور جو جب وہ ریچ جاتے تھے تو وہاں پر بھی وہ خدا کے خادم کے ساتھ جاتی تھیں اور وہاں پر خدمت کرتی تھیں ان کے ساتھ مل کر اور ایک دن میں تین تین عبادتیں انہوں نے بتایا کہ تین تین عبادتیں وہاں پر کی گئیں تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم جو ہماری بہن پنکی ہے ان کے لیے ہم خداوند کی تسلی کو اطمینان کو مانگتے ہیں کہ خداوند ان کو ہمیشہ اپنی پناہ سلامتی حفاظت میں رکھے اور فضل فیملی کو بھی خدا اپنی پناہ اور سلامتی میں رکھے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج جو کلام خدا نے دیا ہے آپ کو وہ ویورز کے ساتھ آپ شیئر کریں عزیز بہن و بھائیوں جس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں خدا کا کلام جو تسلی فراہم کرتا ہے کہ خدا کا کلام تسلی کا سرچشمہ ہے ہمیشہ خدا کے کلام سے ہمیں تسلی ملتی ہے تو خدا کا منا پلوس رسول جب اس نے عبرانیوں کے کریسا کے نام خط لکھا تو بڑی خوبصورت لکھتا ہے وہ اس کی تیرہ باپ کی وہ چودہ میں لکھتا ہے کیونکہ یہاں ہمارا کوئی رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں خدا کا بندہ اس فکر میں ہے کہ جب بھی میں اس جگہ سے جاؤں واپس تو اس شہر میں جاؤں جو ہمیشہ کیمرہ شہر ہے وہ کہتا ہے کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں وہ کیمرہ شہر نہیں ہے اور جب خدا کے بندہ نے کنتھک مشورہ لکھا تو وہاں لکھتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا گھر نہیں بلکہ ہمیں وہ جگہ ملے گی جو ابدی اور ہمیشہ کیمرہ والی ہے اور خدا کا بندہ کنس کو یہ بھی لکھتا ہے پانچ باب میں دوسرے کرنتی پانچ باب میں لکھا ہے کہ جب تک ہم زمینی زندگی میں ہیں بدن کے وطن میں ہیں ہم آسمانی افوا وطن سے جلا وطن ہیں وہ چاہتا ہے کہ مجھے آسمانی مقاموں میں رہنا زیادہ پسند ہے یہ تسلی دیتا ہے خدا کا کلام اور خدا کا بندہ بلحام نبی کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ کاش میں صادقوں کی موت بنوں کیونکہ صادقوں کی موت کلام لکھا ہے اس کہتا ہے کہ صادقوں کی موت کلام خران کی نظر میں گران قدر ہے صادق ہمیشہ ہی خدا کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جب کو موت آتی ہے تو خدا کی فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں جب سولہ باپ پڑھتے ہیں اس کا لکا نیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دود میں شخص ہوا دفن ہوا اور جب لازر خدا پاس کیا تو لکھا کہ فشتوں نے اٹھایا اور ابراہم کی گود میں لے گئے یہ ساری باتیں میں تسلی دیتی ہیں اور پھر یہ بھی تسلی مل جاتی ہے یونا کے انجیل میں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں کتنی خوبصورت وعدہ ہے خدا کا کتنا خوبصورت وعدہ کیا اس طرح اپنے لوگوں کے لیے لیکن ہر شخص کے لیے وعدہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو خدا کے ساتھ ہیں جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں جو خدا کی رفاقت میں ہیں جنہیں جنہوں نے کلام کو قبول کر لیا ہے اور تمام طرح کی حالات میں وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وفاداری سے دیانداری سے خدا کلام سن رہے ہیں خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں ان کی بات پر عمل کرتے ہیں ان کے وعدہ ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں سجید بہن و بھائیوں جس سے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ باقی مندہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے ہم ساری خدا کے ساتھ گزار دیں تاکہ ہم جب آسمان پر ہماری جب وقت آ جائے گا جانے کا تو ہم بھی خدا کی بادشاہی کے جانے کا حقدار رہ جائیں گے اگر ایسے نہیں کریں گے تو شاید ہم اس بات سے محروم رہ جائیں گے کیوں کلام لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث سے ہوں گے اور کلام یہ بھی لکھا ہے کہ جب سم سے آئے گا دوبارہ تو لکھا ہے کہ سب قومیں جمع ہوں گی اور جو بائیں ہاتھ میں ہوں گے دائیں ہاتھ ہوں گے ان کے کیا کہے وہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو لے لو جو عالم سے تمہاری تیار کی ہے اور جو بائیں ہاتھ ہو ان کے کیا کہے گا اے ملاؤن اس ہمیشہ کی آگ میں چل جاؤ جو ابری سوچ کے فشتوں کے لیے تیار کی ہے اور وہاں رونا دانتوں کا پشتہ ہوگا ہم اپنے اپنے وقت کا خیال کریں تاکہ ہم نے اس جگہ بھی جانا ہے موت نے ہاتھ شخص کو ڈسنا ہے کلام لکھا ہے کہ انسان کے لیے مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے جب یہ بات اٹل ہے تو سب نے موت کا مزہ لینا ہے ہمیں چاہیے اس سے پہلے پہلے اپنی زندگی جو ہم گزارے ہیں ہمیشہ خدا کے ساتھ گزاریں تاکہ جب وقت آ جائے تو آسمان پر ہمیں نہ اٹھانا پڑے کہیں ہمیں یہ لفظ سامنے آئے اے مطلب انہوں نے سمسیاں کام چلے جاؤ بلکہ ہمیں یہ سننا پڑے او میرے باپ کے مبارک لوگوں اس سے میراث کو لے لو جو بنایا اس نے تیار کی ہے آمین خدا آپ کو برکت دے اور خدا ہمیشہ ہی آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہم جیتے ہیں ہم اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں اور ہمیشہ اپنے خاندان کے اندر سوتے اٹھتے بیٹھتے خدا کلام کریں تاکہ ہم خدا کی باتیں سیکھیں ہمیں کلام سے بہت سلی مل جاتی ہے اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت بابتوں نواقف نہ رہو ہم اس امید پر ہیں کہ جب یہ سمس آئے گا تو لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے وہ جی اٹھیں گے اور یہ اتنی بڑی تسلی اتنا بڑا اطمینان خدا کلام سے ملتا ہے تو ہم جو باقی ہیں وہ پھر خدا کا استعمال یہ مسیح کا استعمال کریں گے عزیز بیٹے بیٹیوں ہم اس امید پر ہیں کہ خدا کا بندہ منور فضل خدا کے گروہ میں شامل ہے فیصلوں سے استقبال کیا اور وہ ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں سے ہم بھی جانے کو ہیں اور کلام لکھا ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے انسان تو لکھا ہے کلام میں کہ وہ ان کے آنسو پہنچ دیتا ہے انہیں تسلی آ جاتی ہے وہ جگہ چلا گیا جہاں خدا نے سے جگہ کو ہمیشہ روشن کر رکھا ہے اور کلام لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہے وہ خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ خدا آپ کو اپنے کلام کے مطابق تسلی دے لیتا ہے کہ میں اچھی کشتی آ چکا اچھی کشتی آ چکا ہوں اس طرح خدا کا بندہ منور فضل نے اپنی زندگی میں جو کشتیاں دی ہے ہمیشہ کلام کے ساتھ ساتھ رہ کر اس نے کلام کو باتوں کو پورا کیا ہے ہم سے گزار اس بات کے لیے کہ خدا نے منو فضل کو جب اس کے باپ نے جو تربیت اس کی تھی اور تربیت کا یہ کام تھا کہ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اس کی زندگی میں جب تک وہ جیتا رہا ہے خدا نے اسے برکت دی اور اپنے بچوں کی پرش کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنے بچوں کی پرش کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ خدا ان بچوں کو ہمیشہ ہی خدا کی روشنی چلتا نظر آئے گا اور یہ صحیح تربیت ان کی طرف سے ہے میں خاص کر بیٹی پنکی علی برکت چاہتا ہوں جیسے میں نے پہلے دعا میں کہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ بیٹی پنکی کو اپنے سائے میں رکھے تمام ضرورتیں خدا اس کی پوری کرے اور تمام تا حالات میں ابلیس کی سائے دیکھیں دے کی طاقتیں اس سے دور ہیں اور تمام طرح کی مایوسیاں پریشانیاں ہمیشہ دور ہیں کیونکہ جس طرح پچھلے دنوں میں دیکھتے ہیں کرونا وائرس کے معاملات میں تمام لوگ محفوظ ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے ابلیس کبھی ہمیں چھو نہ سکے گا کیونکہ جب ہم خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں تو ان ساری باتوں سے محفوظ رہتے ہیں خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ خدا آپ کے گھر پر کرتا ہے آمین پریز دا لارڈ لیا جو بہت شکر گزار ہیں پاسٹر جی کہ آپ نے کلام میں حق سے ہمیں روشناس کروایا اور ہم نے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھا اور ہم نے جانا کہ ایک ایماندار کی جب موت ہوتی ہے تو میرے عزیزوں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ سو جاتا ہے اور خدا جو ہے وہ میرے عزیزو جب انصاف کرنے کے لیے اس جہان میں آئیں گے تو ہر ایک کی عدالت جو ہے وہ مقرر ہے ہم نے آج جانا ہے خدا کے کلام میں سے میرے عزیزو اس وقت کو یاد کیجئے گا آج آج اب اس وقت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد کرنا ہے اور اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کیونکہ ہماری عدالت کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے خداوند یسو مسیح جلد آنے والے ہیں اور میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو بھائی ہے جو خداوند میں سو گیا ہے پاسٹر منور فضل وہ زندگی کا تاج خدا نے اس کے لیے رکھا تھا اسی طرح جب بہت سارے ایماندار جب خداوند یسو مسیح اس جہان میں آئیں گے تو وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا نام ان میں شامل ہے یا نہیں ہے ہم آج بخوبی اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم نے اس کی دوسری آمد کی تیاری کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی کیا ہم اس تاج کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے عزیزو اگر ابھی تک آپ نے اپنا دل خداوند کو نہیں دیا تو ابھی دینے کا وقت ہے اور حقیقی اطمینان اور تسلی جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے میرے عزیزو خدا کے کلام کو لے لیجئے گا یہ خدا کا کلام ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے اور تسلی اور اطمینان یہ ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ مردوں میں سے جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے گا حال تو میرے عزیزو ہم اس فیملی کے لیے آج پھر تسلی اور اطمینان کو مانگتے ہیں کہ خدا ہمیشہ بہن پنکی کو اور پوری فیملی کو بچوں کو اپنی پناہ حفاظت سلامتی میں رکھے اور ہمیشہ ہم خداوند میں بڑھتے ہوئے ترقی پاتے جائیں اور خداوند کا نام ہی ہماری زندگیوں میں ہمیشہ عزت اور جلال پائے ہمیں اپنی زندگیوں میں سب سے اول درجہ جو ہے وہ خداوند کو دینا ہے میرے عزیزو اگر ابھی تک آپ نے کسی اور کو اول درجہ دیا ہوا ہے تو میرے سیسو آج اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے گا کیونکہ وقت نزدیک ہے اور میرے عزیزو کوئی نہیں جانتا کہ کب خداوند اس جہان میں آئیں گے اور سب کا انصاف کریں گے میرے عزیزو خود کو تیار کیجئے گا ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے گا آپ دعا دیجئے اور دعا لیجئے اور ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنے پریز دا لاڈ ہاللویہ جی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں تو آپ بتائیے گا کہ آپ آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں پاسٹر انور فضل کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو جتنے لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ نے بہت سا سوال کیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر انور جب چور سنبھالا اس وج سے خدا ایک ساتھ چلنا شروع کیا اس نے پہلی بات اور پاکستان الفضل نے ایز اے ٹی وی جب کا آغاز کیا تو خدا کا شکریہ خدا کے بندہ کو خدا نے توفیق دی کہ وہ پوری دنیا کے اندر اس کلام کی منع دکھا کر سکے اور وہ کر رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایز ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سی روحیں خدا کے پاس آئی ہیں اور بہت سے بہت سے لوگ خدا کے پاس آئے ہیں اور بہت سے لوگ آنے کو تیار بھی ہیں اور بہت سے ایسے خادم ہیں جو آج ایک ٹی وی کے وسیلہ سے دنیا میں کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ہم خدا کام کرتے رہیں اور خدا کے ساتھ ہمیشہ ہی وفادائی سے کام کر رہے ہیں تو خدا نے ہمارا ایمان ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بندہ پر رکھا ہوا ہے لوہیا جی ناظرین آپ نے سنا کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ انہوں نے جب اس خدمت کا آغاز کیا تو اس خدمت کے ساتھ وہ جب خداون کا کلام گھر گھر میں پہنچا تو اس سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی بہت ساری زندگیاں تبدیل ہو گئی ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے بندے یہ جو خدمت ہے اس کے وسیلہ سے بہت جگہوں تک خدا کا کلام پہنچا اور بہت سارے خادمین ان کے ساتھ جڑے ہوئے خدا کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کے لیے خداوند کی سلامتی کو خداوند کے فضل کو خداوند کی برکات کو ان کے لیے خاص طور پر مانگتے ہیں تو بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے وقت نکالا خدا برکت آپ نے ہمیں یہاں بلایا خدا کا شکر ہے کہ آج خدا نے آپ کے وسیلہ سے اپنے کلام کی چند باتیں مجھ سے سنی جو خدا نے میں اندر رکھی تھی praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah جی ناظرین مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ نے اپنی بلیسنگ کو رسیو کیا ہوگا اور میرے عزیزو آج کے جو کلام سے آپ نے سیکھا کہ خدا کیسے ہمیں تسلی دیتا ہے اور وقت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور ہم نے پاسٹر انور فضل اور ان کی فیملی کے لیے ہم نے برکت بھی چاہی اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے کلام نے ہمیں تسلی دی ہے اطمینان دیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ فضل فیملی کو اپنی پناہ حفاظت سلامتی میں رکھے اور اسی طرح یہ خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو تو ملتے ہیں نئے پروگرام میں keep watching Isaac T V God bless Isaac T V God bless Pakistan